Allah. Oh. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Or skate with your hands in your pockets. Oopsie whoopsie, ooh, we made a fucky lucky, a little no, no, no, no. Zajęło mi to 18 lat, by się zorientować, że gdy ugryziesz dolną wargę nie możesz oddychać. Jesteś hot. Merry Christmas, motherfucker! Mm-hmm. wiewiórką. Jestem... Jestem zaniepokojony zaistniałą sytuacją. Jalapeno? A ja wolę mówić jalapino. shy singing along to this singing along Bo to największa. I uwaga! Patrz! O, jak poleciała! Kurwy jebane! Ty k***o pierdolę! No ładnie! Co Szydek no i to mi się podoba. Is this the power of a god? Big spider. Araña grande. Yeah. Ебаный, ебаный ты козел нахуй. То так ще да? Сирий випроставав. Hey Siri. Uh -huh. Change my nickname. Okay. What would you like me to call you? H A H A H A H A H A H A H A A H A H A H H A H A H A A A A H H H H H A H A H A H A H A A H A H H A A H H A. You would like me to call you. Thank <laughs> you.